Mama gigit nih. <laughs> Au. cintaku tulus dan suci sama kalau kaca bisa pecah kayu juga

Mama gigit nih. Mama gigit nih. Mama gigit ni. Ah. with best. Cintaku sama gigit nih Padanya Takkan Tidak pun mandi Bawa laser Mama gigit nih Mama gigit nih. <laughs> Au.